La girafe. La lionne. Les hiboux. Les dauphins. Les chats. Les La pire. Les bambouins. Les lynx. Les canard. Les Les moutons. Les La Les chats. Les chevaux. Les Les Les Les Nakan boa Doação, Cristiano.